no miksi supermuoto perustuu? Se on oikeastaan lähtenyt mulle semmoisesta huomiosta, mitä mä huomaan meidän ihmisille luennon, että on niin paljon informaatiota tuolla internet täynnä ja kaikki lehdet viestejä, että ihmiset haluaa yksinkertaisia oivalluksia. Tällä hetkellä ihmiset on hyvin niin tietoisia siitä, että mitä suuhun laitetaan, mitä mitä eettisyyttä tarkoittaa pukeutuminen eli miten visuaalita käytetään. Ja sen takia Supermoor on vastaus heille. Heidän ei tarvitse tietää, vaan me täällä Supermoorin puolella sitten siis luodaan ja käsin nappaillaan kaikkia hyviä ideoita yhteisellä ekologisuudessa, mutta myöskin hauskuudessa, että kosmetiikan ja ylipäätään kauneuden ja hyvinvoinnin pitää olla välillä myös hauskaa. Eli Me taiteilla on aina tasapainoisuudessa, mutta superkodin kautta sain aika paljon vastauksia siihen kokonaisvaltaiseen